ازيكم عاملين ايه معاكم منى على قناتكم آه، منون Design. آه، احنا هنقدم لكم فيديوهات بسيطه آه، هتقدروا تتعلموا منها ازاي تعملوا حاجات لافراحكم وكل مناسباتكم حتى السبوع عيد الميلاد هنوفر لكم مع ارتفاع الاسعار اللي احنا فيه دلوقتي مش هطول عليكم خلينا نبدا باول فيديو لينا ازاي نعمل فيونكه يكون شكلها شيك وتنفع تتلبس في اي مناسبه اصحاب العروسه ممكن يلبسوها ممكن بيبي ممكن اطفالكم آه، ممكن يتعمل على سورتيه البيبي ممكن يتعمل على دبوس الطرحة تحط على طرحكم آه، حسب كل واحد حسب استخدامه خلينا نشوف النهارده هنستخدم ايه حاجه بسيطه جدا احنا مش محتاجين غير مسطره محتاجين كرتون يكون قوي شويه آه، محتاجين كمان طبعا شريستين حسب اللون اللي انتوا عايزينه ومقص بس خلينا نبدا ونشوف هنعمل ايه انا محتاجه ارسم زي ما احنا شايفين كده على الكرتونه طول 10 سنتي وعرض هنا 2 سم وطول هنا 8 سم وهنا العرض هنا 2 سم وكذلك الناحيه الثانيه خلاص هنقص بالمنظر ده زي ما احنا شايفين خلاص قصيناها بقت عامله عن حرف عباره عن حرف زي حرف الان كده بالظبط تمام هنبتدي نجيب شريط السنه اللي هنشتغل بيه تمام لو انا هعمل فيونكه واربطها على ايديا هربطها على الايد بالساتين نفسه هطول الطرف ده شويه تمام لو انا مش هحتاج ان انا اربطها واحتاج ان انا الفيونكه بس من غير الاطراف بتاعتها هقصر الطرف ده مش محتاج كل الطول ده تمام هحط الستان هحط الستان بالمنظر ده وهقوم لفاها من ورا لفه الشريط الجزء التاني من الشريط من ورا بالمنظر ده كده زي ما احنا شايفين تمام هرجع اخد الطرف اللي انا عملته عملته هنا واقوم مدخلاه من الفراغ اللي في النص تمام واخده تاني واخد طرفه وادخله من حته الطرف اللي في النص بس اللي فوق اللي فوق خالص فوق الستان نفسه التاني واسحبه اسحبه بالمنظر ده كده اهو زي ما احنا شايفين اهو تمام طيب. واقوم مدخلاه واحنا بندخل هنلاقي ان في طرف بقى متعلق بالمنظر ده كده هدخله من هنا هدخل الطرف اللي انا شغاله بيه انا كل ده مثبته الطرف التاني بايدي واسحب كده بالمنظر ده اهو واشد تمام هلاقي ان شكل الفيونكه من الناحيه التانيه اهو بدا يبان خالص قدامنا زي ما احنا شايفين اهو تمام هبتدي اخد شكل فيونكه اظبطها لحد ما انا الشكل اللي انا عايزاه وبعد ما خلاص تمام اهو شكل الفيونكه مظبوط بالنسبه لي تمام كده اقوم سحباها وتمام ظبطت عايزه بقى اقص اطرافها واخليها هي بس كده عشان هتلزق اسفلت او اي حاجه تمام عايزه ان انا اربطها على ايديا كده مفيش مشكله برده اتمنى يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ودوسوا على الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول يا ريت تعملوا share للفيديو هتلاقوا لينكاتنا موجوده تحت الفيديو بحب اشكر كل اللي ساعدني على اعمل الفيديو ده وبحب اشكر كل اللي شجعني ان انا اصلا اخد التجربه دي واقول لكم bye bye اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله